Team match. Let's go. Reloading. The blue team has scored for the. Yok havada yürüsüz. o. <laughs> havada siz, siz asla havada. Var bugün diktatörü iyi vardı ha gördüm. Ben nima qildim hozir otmadimmi o'qish tegmadi Öyle öyle. va bular o'qlab qolib ketganini qarang meni voy bla voy tarakaningizni qarab bila voy bla otvordi krisni taragan ekansiz ayta shu topib qo'ydingiz ey yuzimas ekansiz Yeah, dude. voy bular otib qo'ydi tarakaniga qayerdan otdi voy yonga yurib yubordi kriza qaytadi deb o'yladi buni otish boshqacha bunday Ha ha ha ha ha! Kara geldi alavadı öyle. Uy! <laughs> Bot gibi. Uy! 68 olası. Uchta xetmi? Bratlish nima bo'lyapti? Qo'ymanglar. Криза. Криза. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! 좋아요 Oo ölmesen ya heyetine yıkmasan ya. Bu abiler yıkmadı okum 37 tolos. Bir kim? Bir Bu makine. uy bular mı qilishmi qarab turibsiz saraka krizali qilish o'ynamayman hozir sarakanda yoqib olaman yo'q qilib yuboraman keyin sizni voy men devorni orqasiga o'tib ketdimmi yıkama yaptı. Otoyan izni verdi. Guarda, non me sa crema a me, non me sa crema, guardate Bot, botmanmi? Men bilmayman, sakradimi qarayda. Qilsa bunaqa bayt otish. Otib qo'yaylik, uni otgandan ko'ra, Krista. Aksioqlar deyman. Muhittin. Aslan bu akiye push qilish xato. Push qilib o'ynaymiz o'zimiz. Bila, shunaqa ham ko'p otishadi be, bila. bu krisa jon olganini Choski chel krisa